I've been, been thinking about you. I've been, been thinking about you. Ciao a tutti e ciao a tutte e ben arrivati ai nuovi iscritti sul canale, sono felicissima di finalmente eh, riuscire a girare un nuovo video faccia a faccia per così dire dedicato all'utilizzo delle ne e delle erbe tintorie, mia grandissima passione come ben sapete. Ecco, spero anche di riuscire a essere un po' più costante nel caricare i video, almeno eh, di riuscire a caricare un video a settimana. Comunque, qualora ci fosse un nuovo video sul canale, cercatelo il sabato pomeriggio alle ore, alle ore 14. Tornando all'argomento di oggi, ehm, vorrei parlare di un argomento, ehm, come avete già capito anche dal titolo del video, che si eh, tratta del metodo del doppio passaggio, perché in tante di voi che vi approcciate per la prima volta alle erbe tintorie mi scrivete ma che cos'è questo doppio passaggio, quando si fa, come si fa, in cosa consiste il, prima, eh, il, primo passaggio, in cosa consiste il secondo e così via. Ebbene, oggi andiamo ad approfondire il tutto per rendere il tutto quanto più chiaro e anche perché in rete eh, se ne parla in modo molto generale e mm, insomma un principiante non riuscirebbe mai a capacitarsi esattamente di cosa si tratta. Quindi che cos'è il doppio passaggio? Come presagisce anche il nome, il doppio passaggio consiste in uh, una doppia applicazione di uh, erbe tintorie. La prima applicazione consiste appunto in un trattamento con uh, eh, l'ausonia eneroso puro, si fa di solito proprio per uniformare il colore oppure per coprire i capelli bianchi mentre il secondo trattamento, quindi la seconda applicazione, il secondo passaggio si fa con um, il catan puro, con l'indigo puro oppure con un mix di erbe tintorie in base eh, insomma alla, al colore che uno desidera ottenere, quindi questo secondo passaggio eh, definisce poi il colore finale che si otterrà sui capelli. Quando si dovrebbe scegliere di fare il doppio passaggio, che è anche un po' più impegnativo, quindi eh, tutti vorrebbero evitarlo, però ci sono dei casi particolari in cui non si può fare a meno. Se è la prima volta che utilizzi le erbe tintorie e hai uno stacco netto tra la ricrescita e le tue lunghezze che sono colorate chimicamente, il ehm, doppio passaggio è necessario proprio per uniformare il colore ed ovviare a questo eh, stacco netto se hai capelli grossi quindi di solito i capelli ricci eh, alcune tipologie di capelli ricci il capello è molto eh, grosso l'ho visto tantissime di voi mi avete anche mandato delle foto e insomma ci siamo confrontate sul come fare per riuscire a coprire anche i capelli bianchi mm, eh, quello che ho notato è che l'esperienza mm, mi ha insegnato in questi due anni in cui ho avuto modo di eh, confrontare scontarmi con voi è che è assolutamente necessario il doppio passaggio proprio perché eh, il capello grosso eh, di solito è anche meno poroso e eh, oppone un po' di resistenza alla colorazione quindi eh, l'unico passaggio proprio escluso purtroppo è molto soggettivo, lo sapete, quindi prima di prendere per legge quello che dico io provate sui vostri capelli. Eh, un ultimo caso in cui uno dovrebbe assolutamente prendere in considerazione il doppio passaggio è se si hanno tantissimi capelli bianchi da coprire ed è la prima volta che utilizzate le erbe tintorie. Io lo consiglio sempre quando mi scrivete che insomma siete alle prime armi, con le erbe tintorie è di iniziare con un doppio passaggio proprio per uniformare intanto il colore che avete attualmente che, che sia naturale o che sia eh, appunto un colore eh, chimico e secondo proprio perché eh, vi assicura in, in, anche una copertura perfetta e poi in seguito dopo aver fatto appunto questa prima applicazione potete valutare di ehm, provare e di sperimentare vari mix per provare a coprire la vostra ricrescita bianca con un unico passaggio io ci riesco perché ho i capelli molto fini, quindi eh, sono anche molto porosi e con un unico passaggio attualmente riesco tranquillamente a coprire i capelli bianchi. Ma se siete alla, alle prime armi, mi raccomando, iniziate sempre con un doppio passaggio. proprio per anticipare un po' le vostre domande e per portarmi <laughs> avanti ci sono due casi specifici che sono sicura farà piacere che ah, io approfondissi adesso qui eh, ossia i capelli neri si possono ottenere con il doppio passaggio non ci sono scorciatoie per ottenerli eh, con un unico passaggio se avete i capelli bianchi quindi se eh, hai una ricrescita bianca e desideri ottenere un capello nero un colore nero devi per forza passare per il passaggio prima applicazione l'ausonia a tempo di posa 3 ore 3 ore e mezza secondo passaggio katam oppure indigo tempo di posa all'incirca 2 ore oppure eh, puoi smorzare eh, e non avere nessun tipo di riflesso sui tuoi capelli e <laughs> utilizzare l'amla in un ulteriore impacco proprio per spegnere qualsiasi tipo di riflesso ne ho parlato approfonditamente di come ottenere il colore nero sui tuoi capelli eh, in un articolo sul mio blog vi lascio il link chi fosse, per chi fosse interessato e, ehm, in, nel caso in cui però i tuoi capelli naturali sono un castano medio chiaro eh, io ho avuto eh, il piacere di conoscere Irene, eh, la cui foto vi lascio per vedere il risultato stupendo che è riuscita a ottenere con esclusivamente l'applicazione frequente di Indigo sui suoi capelli, ripeto non bianchi, quindi non ha ricrescita bianca, non ha capelli bianchi, sui suoi capelli che sono um, un castano medio chiaro, purtroppo eh, non riusciva a trovarmi eh, delle foto mh, mm, di quando appunto aveva ancora il suo colore naturale perché risaliva a mh, mm, qualche buon anno fa, però eh, insomma quando ha la ricrescita si vede che è chiara. E, ehm, mh, quello che mm, insomma il succo di, <laughs> del mio discorso adesso era che praticamente alla faccia di chi dice che eh, le erbe tintorie scaricano ecco il suo eh, bellissimo stupendo <laughs> colore nero che ho ottenuto sui suoi capelli castano medio chiari è il risultato di applicazioni di esclusivamente indigo quindi niente eh, lausonia indigo che nel tempo ha stratificato e fatto sta che ottiene questo bellissimo eh, colore molto carico e molto intenso Qualora tu desiderassi ottenere un colore castano può essere castano mogano, che può essere castano nocciola, che può essere castano castagna, <laughs> che può essere un, un castano scuro, una volta fatta la, eh, il passaggio con eh, la lausonia per coprire i capelli bianchi, quindi dopo tre ore di posa con la lausonia, si fa il risciacquo e se si ha tempo, vi consiglio di farlo nello stesso giorno, cioè dedicate una mezza mattinata in cui ehm, fate tre ore, tre ore e mezza di lausonia e poi un paio di ore di eh, del vostro mix preferito. Io, mm, come sapete, ho già dedicato un video alle varie percentuali e sul blog c'è proprio un articolo dedicato con tantissimi esempi del prima e del dopo con varie percentuali su vari tipi di capelli, quindi vi invito a, a visitare eh, e leggere questo articolo se avete bisogno di eh, trovare dei mix che potrebbero andare bene per i vostri capelli. Quindi tornando eh, insomma al discorso di prima, per ottenere un stano su dei capelli bianchi eh, facendo sempre il doppio passaggio eh, si fa prima la lausonia e in secondo momento il mix preferito quindi non applicate il catan puro oppure l'inigo puro ma applicate appunto il ehm, mix ehm, che preparate appositamente per smorzare i toni rossi e per ottenere il castano che desiderate Tornando, perché mi sono dimenticata di dirvelo, nel caso del um, mm, cattamo eh, dell'indigo l'ho detto e qui lo ridico perché um, a volte uh, sfugge come informazione. Sia il catam che l'indigo hanno una consistenza molto grumosa, quindi può risultare difficile da applicare perché tende a cadere a pezzetti, quindi non è la qualità che è scadente, è proprio l'erba che è diversa da, dalla consistenza che è può dare la oppure la lausonia. Ehm, per ovviare a questa difficoltà nell'applicare il catan puro oppure l'indigo puro io vi consiglio di utilizzare, di aggiungere um, alla polvere di catan oppure di indigo eh, del gel di semi di lino ho condiviso da poco con voi anche il facilissimo tutorial eh, sul come ottenere appunto a casa mm, velocemente il gel di semi di lino e volendo proprio per migliorare la spalmabilità potete aggiungere una piccolissima percentuale, un 10% di casea oppure di eh, lausonia a questo secondo passaggio proprio per riuscire a stenderlo senza mm, eh, grandi difficoltà. Ovviamente mi raccomando dopo l'impacco che avete fatto con le erbe tintorie non dimenticatevi eh, che eh, è assolutamente necessario fare un risciacquo acido, <laughs> di questo ne ho parlato penso qualche un mesetto fa, vi lascio il link al al tutorial eh, sono sicura che vi tornerà utile se non ne avete mai sentito parlare o non l'avete ancora mai fatto e mm, tutto qui, spero che il video vi sia tornato utile <laughs> come, al, come sempre e se così fosse grazie se volete lasciare anche il pollicione in su sotto il video e noi ci vediamo nel prossimo tutorial ciao